ты, может быть, он маленький. Все, попалась такая. Что? Не, нормально. Это было, Со вкусом трупака. Он все такое пропустила, господи. Нормально. Нормально, так-то нормально. Ща... Это даже из-за а, Гарри Поттера, знаешь? Лиза, хватит, они это... Они да, подарок. Ты что делаешь? <laughs> Нормально? Балбеска.